Hola, buenas. Os vamos a explicar en qué consiste una baseline o línea base. Por definición, un proyecto consta de una fecha inicial y de otra final. Además, para llevar a cabo dicho proyecto es necesario definir una serie de tareas que deberán realizarse entre dichas fechas. Las líneas bases son las que marcan el alcance, el tiempo, los costes y los hitos a alcanzar dentro de un proyecto. Podríamos definirlas como la base para el desarrollo del proyecto y su posterior control. Se crean en la fase de planificación, generalmente mediante un proceso iterativo en el cual se realizan todas las modificaciones necesarias. Una vez acabada la fase de planificación, se aprueba esa línea base. Es fundamental que la estimación temporal sea lo más realista posible, debido a su influencia en los costes y alcance del proyecto. Si en el transcurso del proyecto es necesario modificar la línea base, se debe contar con la aprobación de los implicados en el mismo, como el cliente, los inversores o el personal que realiza el proyecto. Estas modificaciones suelen surgir de las desviaciones, tanto en tiempo, coste o alcance, de una tarea o del propio proyecto. Otra importante característica de las mismas es que nos permiten, una vez finalizado el proyecto, identificar las partes del mismo donde mayores desviaciones se han producido y así poder corregirlas en futuros proyectos. Esto permite generar una base de conocimiento, know-how o lecciones aprendidas, aprovechable en futuros proyectos de las mismas características. Se suelen representar mediante diagramas de GAN, que incluye tiempo, costes, hitos Existen múltiples herramientas para generar dichos diagramas, de los cuales citaremos dos, el conocido Project de la suite de Microsoft Office y la herramienta Plan del mundo del software open source. ¿eh?